Saluton carai hodiau uh, biciclante alla universitato mi faris accidenton caido in farta strobone caido mi ne havas multon por dire nenio grava sed ja do ni restu cum nimem kai iu recte alla cum meditu alla cum meditu Saluton kai bon venon nova Zamenhof medito. Hodio mi legos el tiron el gazet articolo en la esperantisto en la iaro 1893 la titolo estas prospecto kai dola lingvo estis ancora utre nova tiam cae mi legos el pagio centa sestec du. Secve ciui personoi, ciui en principio aprobas la ideon de lingvo tut monda, cae ciu povas gi ne aprobi, ne povas iam havi ian alian standardon extra lingvo esperanto. Ciel ciu novideo ni afero devas ancora mal facile batali, cum la indiferentezzo de la mondo, sed nia estontezzo estas certa, cae niai esperoi estas sen dubai. Do, ciam mi legis citiu in vorto in ciui estas plenai da esperoi, Do mi pensis pri la rilato inter lingvo Neutrale homa, lingvo internazia, cae lingvo tot mondam. Cae la principio de la ideo havi tot mondam lingvon ne recte implicas la ideon de neutrale homa lingvo, compreneble. Cae do quel foie mi vidas che homoi neglectas cio occasis en la disvolvigio de esperan de la esperanto fenomeno do ne nur de la movado en uh, ni diru la moderna periodo do post la dua milito. Non tempe multa, multa attento estas uh, directata al la pasintezzo de Esperanto, cae eh, aperis ancau libro en la Itala, la lingua neutrale, de Camilla Peruc, quion mi ne conis, estas temas pri historist, historistino, uh, ja, yeah. kai quio magistrigis en la Universitat de Venezio, kai la libro estas tre interessa laula laula foto e eh? lau la figuroi, la bildoi, exemple, cautio bildo, esas belei bildoi. Sed, se oni legas la libron, sen iu rimarco alia, oni havas la tutan impreson che post la mm, clopodo officialige Esperanton a eh, en la ligo de la nazioi en la iaroi 1921 en io casis. Do, cae mi vidas tendenzon lasta tempe consideri esperanton interesan pasintan clopodon quiu ne plu havas relaton con la non tempo fare de faculo e cae tio estas eh, tendenzo qui un eh, mi tutte ne do pli cae pli estas historiistoi istoi qui interesigas pri esperanto tio estas bona fero char illi povas rilatigi la esperanto fenomenon con aliai aspectoi de la homa vivo, sed tio ne povas esti la nura punto. Kai malpli kai malpli da linguistoi occupigas pri Esperanto. Kai do inicias malpli kai malpli pri la effettiva Uso de la lingvo. Caetio ancao estas. Tendenzo, cion mi ne shatas. Bone. Mi diros al vi, chu mi fartos pli bone. Jas. Vivo ne facilas, cec foi. Se nes nenio grava, caetio. Ne sorgutro. Mi pluvivos. Iel cia. Do, dankon pro via attento, gis morgau, kai il ciam antauen, sen fine.